¿qué tal? Bien, currando un poquito. Hmm. Mira, una pregunta. La señora que vivía aquí su hijo habían tenido un accidente, ¿no? Pues no sé, me acordé y por, pura curiosidad. Hmm. Sí, eso ya lo sé, pero... Vale, pero, pero se estaba largando de esta casa. No, no sabía. ¿Dónde fue el accidente? En esta calle. y no sabrás si, si alguno de ellos dijo algo. Un vagabundo. Hostia, pues puede ser un tipo que vi desde la ventana. Mm. Por cierto, me encontré una nota que le dejó la señora a la abuela. ¿Sabes si la leyó? Mm, no sé, una especie de nota de despedida cuando se piraban o algo así. Mm. Oye, ¿y por qué no volvió a alquilar nunca el piso la abuela? Joder, tantos años parado, Hmm. Vale, vale. Sí, que sí. Mira, si tal, hablamos mañana que, así continúo con el, con el proyecto, que, que si no voy a perder el hilo, ¿vale? Venga, un, beso. un beso. Un beso, chao. los días. Tenga usted. ¿Tienes un cigarro? No fumo. Joder. Qué sana está la gente últimamente. Realmente quiero preguntarle algo. Dime. Ah, coño. Ya sé quién eres tú. Eres el de la ventanita. No le estaba espiando, fue malentendido. En serio. Da igual. ¿Qué quieres? En esta calle hubo un accidente hace años. Usted fue el primero en llegar. Sí. Vaya piñazo. Fue abajo. Se dieron de frente. No se pudo hacer nada. La señora estaba muerta, el chico estaba hecho un cristo. La ambulancia llegó cagando hostias, pero no pudieron hacer nada. No lo sé. Pero quiero preguntarle una cosa. ¿Alguno de los dos dijo algo? El chico. La señora la palmó al momento. ¿Y qué dijo? Deliraba. Dijo algo de que había intentado esquivar a su padre. Luego me enteré de que su padre había muerto unos días antes. Vamos, que miraba. Joder. ¿Dijo algo más? Oye, mucho preguntas tú, ¿no? Vivían en mi casa y quiero saber qué pasó. Mira, poco más puedo decirte. Cualquier cosa. Nada más, el chaval la palmó. Llegaron los de la ambulancia. Se lo llevaron a los dos. Y santas pascuas. No dijo nada más. Algo dijo. Pero no pude oírlo bien. La radio del coche no dejaba de sonar. La radio del coche. ¿Qué sonaba? Una canción. Todo el rato la misma. Paró de sonar justo cuando la palmó el chico. ¿Qué canción era? La primavera de Vivaldi, no te jode. ¿Qué coño sé? Una canción rarísima. Algo así como... Hombre... Puede ser, la verdad. No recuerdo bien. Pero hubo un tipo que tuvo que ver el accidente por cojones. Porque yo llegué nada más oír el accidente y el tipo ya estaba allí, en aquella esquina. ¿Cómo era ese tipo? Lo único que puedo decirte es que iba tapado con un amigo negro y un sombrero negro. Y donde él estaba no había mucha luz. Aún no había amanecido del todo. Bueno, gracias. Coño, ahora fumas. Ya ves. Con Dios. Dios.